Ah, ah, sí es cierto, yo hice mi propia guild también, así que si te quieren día nada más me dicen como su nombre de jugador o mandan solicitud a la guild. Somos una guild chiquita, este. Somos como puros jugadores chill, ah, cada quien como en su, onda. Este, pero de vez en cuando hacemos dungeons o, cositas así, o sea, como para jugadores muy casuales. Ok, este. Aquí este mapa está tranquilo, espero que se quede así porque normalmente es aquí donde recolecto todo mi mineral. No sé qué canción es esta, pero yo escucho a Miku y me gusta. Hora de pelear con exceso de peso. A defender a Fort Sterling, por, por Sterling. Unos momentos después. ¡Auxilio! Porque nadie... ¡No! que era <laughs> Bueno, Buena suerte con eso, casi nunca voy a este, zona negra. De hecho, una vez que me gankearon en pleno stream, entonces ese día perdí mucho. Y fue muy triste. Y el chat poniendo puras Fs porque, sea, fue, fue en pleno stream. Yo justo, o sea, justo iba de regreso a la ciudad. El otro día también estaba recolectando en zona roja y perdí como 2 millones en equipo. O algo así. No sé, perdí mucho ese día. Fue como de, a ah, mi modo. Me desconecté, entré al día siguiente y ya. <laughs> ¡No! Solo le falta un golpe. Es un solo golpe. ¡Ah! ¡Se nos va a escapar! ¡No, no, no, no, no! No se puede escapar, no se puede escapar. ¿Es neta que se escapó? ¡Hasta ahí está, la próxima! ¡No! ¡Se escapó un solo golpe! <laughs> ¿Por qué no? A ver, a ver, ¿qué pasó? Oh, no. Vamos, vamos, si aguantamos, si aguantamos, si aguantamos, si aguantamos, si aguantamos. Si aguantamos, si aguantamos, si aguantamos, si aguantamos, si aguantamos, si aguantamos. ¡Ah! ¡Ah! Si aguantamos, si aguantamos, si... ¡No! bueno, al menos morimos al mismo tiempo. ¡Adoro los finales felices! Bueno, de mínimo ya nos llevamos algo de fama. No estuvo tan mal, pero chale, yo quiero, quiero dinero, quiero plata me va a jalar el sujeto. Mírenlo, mírenlo, o sea, ¿qué es eso? me jaló y ya se había reiniciado el agro y me va a jalar otra vez. Ven, o sea, no me deja correr. Amigo, ya, por favor, ya no me interesas. Ya me quiero ir, de esta John. Una hora después. Lo siento, pero es que neta no tenía caso de seguirme matando por un cofre que seguramente no iba a tener nada.